आज इंदौर के क्षेत्र क्रमांक तीन के विधायक आकाश विजयवर्गीय को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है उल्लेखनीय है कि बल्ला कांड में आकाश विजयवर्गीय पूरे देश में चर्चा का विषय बन गए थे उन्होंने नगर निगम के अधिकारी के साथ मारपीट की थी और इसके बाद से ही ये पूरा मामला तूल पकड़ गया लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक में इस पूरे मामले को उठाते हुए कहा कि बेटा किसी का भी हो ऐसे लोगों को पार्टी से निकाल देना चाहिए तो इसके बाद ये चर्चा चल पड़ी थी कि अब नरेंद्र मोदी के कहने के बाद आकाश के खिलाफ पार्टी क्या कार्रवाई करती है नरेंद्र मोदी